Euh, pour concevoir euh, les produits de la Fondation, on passe par des études de marché, que ce soit des études de marché qualitatives ou quantitatives, quali à travers les focus group et quanti à travers des études à l'échelle nationale. Euh, une fois les informations récoltées, donc on, on, fait une analyse en interne et après on aboutit à une ébauche de produits qu'on valide euh, en comité et une fois validé par la direction générale, donc on passe au développement informatique au niveau de notre système d'information. Euh, on met en place une équipe mixte, que ce soit au niveau du juridique, de l'organisation, de la système d'information, le marketing, la production. on développe l'offre au niveau du système d'information et on passe à la phase pilote. Donc on choisit un site pilote précis, on forme les agents de développement et le responsable, le chef de branche, et euh, on, déploie le produit au niveau euh, de ce point de vente. Donc généralement, on laisse la phase pilote euh, pendant 3 mois à 6 mois, ça dépend de la complexité de l'offre. On fait une évaluation des résultats, on adapte le produit sur la base de cette évaluation et par la suite on généralise sur l'ensemble euh, des points de vente de la fondation. Pour euh, mieux servir euh, les activités génératrices de revenus dans le monde rural, donc la fondation a innové ces dernières années en mettant en place le produit euh, qui est un produit destiné aux coopératives rurales, euh, l'offre euh, Al-Qarawi Ikhlas, qui est un produit de fidélisation, et aussi euh, un point de vente mobile, qui est le guichet mobile, pour pouvoir servir cette population et dépasser les contraintes liées à la rentabilité des points de vente. Si je donne un exemple, nous avons mis en place dernièrement l'offre des coopératives, nous avons mis en place des focus group avec les responsables de ces coopératives. On a discuté avec eux quels sont leurs besoins, quelles sont les garanties qu'ils peuvent donc, nous offrir pour pouvoir couvrir euh, le crédit. Et c'est grâce à ces interviews et ces entretiens avec euh, ces coopératives qu'on a pu mettre en place euh, un produit adapté à cette niche de clientèle. C'est un produit qui qui s'adresse à, la coopérative, mais qui intègre la particularité de l'adhérent, puisqu'on a euh, la coopérative comme étant euh, le garant et les adhérents comme étant les emprunteurs. Et chacun euh, peut emprunter selon sa capacité à rembourser. C'est un groupe solidaire avec la coopérative. Tous les adhérents sont solidaires entre eux. Euh, grâce à la garantie de la coopérative. Depuis euh, le site pilote qui a été euh, fait en fin 2012, nous avons généralisé le produit sur l'ensemble du Maroc. Actuellement, nous avons pu débloquer 200 coopératives et débloquer à peu près 4 millions de dirhams. En termes d'adaptation de produits, Aujourd'hui, on réalise des études de satisfaction pour certains produits. Euh, d'ailleurs, euh, il y a à peu près euh, deux ans, nous avons adapté le produit spécifique aux activités génératrices de revenus dans le monde rural, qu'on appelle Qarawi. C'est une population assez éloignée de, du point de vente, donc qui nécessite une mobilisation des agents de développement. Donc les, clients, ils ont jugé que la tarification, elle était un peu cher. Donc nous avons pris en considération euh, cet aspect et nous avons revu l'offre. On a développé ce qu'on appelle Al-Qarawi Ikhlas. Donc au lieu de revoir euh, l'ensemble de l'offre, euh, faire quelque chose qui peut pousser le crédit à être pas rentable, nous avons mis en place une offre spécifique qui est destinée aux personnes ou aux clients les plus fidèles. Et on a revu le produit, surtout la partie tarification.